Saya Amalia Putri Aladi, seharian kerja sebagai staf Politeknik Penerbangan Surabaya. Saya kan jurusan akuntansi kuliah, tapi ya itu hanya teori aja. Target saya pengen membahagiakan mama sama papa aja. Pengen bisa berangkatin umroh kalau saya haji. Kan tiga saham nih. Yang pertama itu di Adaro. 20 menit itu 0,4. MBMX sekitar 45 menit 3,1 persen. APLN 3,4 persen dalam 20 menit. Saya pikir adalah Anda perlu tahu lebih dalam lah. Cara terbaik untuk sukses hari ini adalah kita tahu di mana kesalahan dan di mana kebodohan yang telah diperbuat oleh banyak orang selama ini. Dan kegagalan kegagalan lah yang terus berulang, berulang, berulang, dan terkadang banyak orang tidak sadar berkegagalan itu dan kesalahan itu. Termasuk saya juga begitu dulu. Sebab memang kita tidak ada ilmu. Yang kedua nggak ada lagi orang yang mengajarkan Itulah menyebabkan saya akhirnya berantakan dan hancur lebur masuk ke dalam laut.